میں انجھے نہیں کہتا تو آیا نہ درتے کیوں بدنس نک چپٹی ہوئی تے رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی تے پتر ہو من تے عمر جڑی جو ستارہ اٹھارہ سال تے قریب ہوئے تے حضور سوا لگ صحابہ نو روک دے من اس جا غلام ان افتس اسود ہو صحابہ کہیں جنہا سی ویک رہ سی بھائی کو نمہ حکم نازل ہون لگا حضور کچھ نہیں کر رہا تو اچانک دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے جس کا رنگ گندمی ہے اور ناک چپٹی ہوئی ہے حضور اس کے لیے سوا لاکھ کو روک رہے ہیں اقبال کہندا ایسے گل دے ابو جال دی آ کے حرم روح حرم وچ روئی وہ کہن لگے احمراں باس ونا میختن آبروے دودھ منے ریختن کہندا اے محمد عربی کے کیتا کالے چٹے ایک جگہ بٹھا دے ساڑھا چھڑے ہی کچھ نہ اے جو اتھی ابو بکر بٹھا دیتے تے نال بلال بٹھا دیتے نال عمر بٹھا دیتے تے نال اسامہ بن زید بٹھا دیتے اے نہ تو ساڑھی کچھ بھی نہ چھڑیا کالے چٹے کٹے بٹھا دیتے پھر اگلی گل بڑی عجیب ہے حضور عرفہ تو لے کے مزدلفہ تک حضور نے اسامہ بن زید رو اپنے نال اونٹنی تے بٹھایا میں اسلام دیا گلا کرنا جے انہاں نال کوئی وفا کرے نا تے غلام تے لونڈی تے پتر بھی تے حضور نال بٹھا لینا ساڑھے لبیک دے بارے بڑے لوگوں نے تکلیف ہے جی ہم بڑے خاندان کیا میں دینا بندے خاندان کم تو نہیں ہوندہ خادم تے خادم ہی ہوندے کیوں جی

یا میں کچھ آئیں بائیں شائیں کی تھی ہوئے پھر تُس ہی آکے کہنے اوئے تُو اس قابل ہی نہیں سی کمی نیا اسی بڑے خاندان دے بیک کے میں چلنے خود بھی نہ چلنے دے جڑے چلنے پھر انہوں نے بارے گلہ کرتے ہو لپائے یا رسول اللہ لپائے لپائے لپائے اے نہیں پڑے جی کہ حضرت بلال نے حضرت امام حسن دے حسین دی جتیاں دے تصمیم بدے سانے لیکن کسی نے بھی نہیں ہویا کہ حضور تسی فتح مکہ والے دن حضور پتا کیوں لے گئے سن حضرت بلال نو اسامہ بن زید نو اے تو دو انجو ہے تیسرے عثمان ابن ابی طلحہ جنہ کو حضور نے چابی لئی سی تو نہ نہیں سی دیتی آج فرمایا تو تا چابی نہیں نہ دیتی چل میرے نال اندر حضور نے اندر کنڈی لوا دیتی سی کسے نے بھی حاشمی قریشی نے اتراج نہیں کیتا حضور غلام لے لو مولا علی بھی اتھے موجود تھے صدیق اکبر بھی اتنے موجود عثمان غنی بھی اتنے موجود فاروق اعظم بھی اتنے موجود سارے بڑے بڑے موجود ہے نو اگر کوئی عزت مالک دے اس مالک دے خاندان والے لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے حضور نے اندروں کنڈی لوا عجیب گل اسامہ بن کہتے ہیں حضور نفل پڑھتے رہا میں نکاسی میں تو اندر کھیڑتا ہی رہا نے نہیں پتا حضور نے کہڑے نفل پڑھے نظر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب کنڈی کھلی تو میں سب تو اگے آیا نے بلال تو اس دن اکھ نہیں سن ملا دے کہ میں پوچھا جی حضور نفل پڑھے تو کہ جی پڑھے تو کہ میں پوچھن لگا کیڑی جائی پڑھے کتنے پڑھے تو بلال نکل گئے اے گل اج غلام بھی قریشیا اکھ نہیں سی ملا رہے کیوں یار پریشان ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے پتر کا نام بلال رکھے نا ابن ماجہ شریف جدی سے پاک کے تو ایک شاعر ہے تو ان پتہ شاعر ہے ہمیں تعلیم کر دے راندین شاعر کرنے لگا بلال ابن عبداللہ خیر و بلال ہیں واجی واہ عبداللہ بن عمر دا پتر حضرت عمر دے پوتر بلال دی کیا بات ہے عبداللہ بن عمر کرنے لگا قذب دا فرمایا جھوٹ نہ ہمارا ہے لا بل بلال رسول اللہ خیر و بلال اس بلال کی بات کر جو محمد عربی کا غلام تھا اس بلال کی بات اتے تک قذب دا ہو گیا ہاں جی اتنے تو کذابتا ہو گیا فرمایا عمر دے عمر دے پوتر دی کوئی گات بات کرنا پہلے اس بلال دی گل کر اقبال اور یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ابشی کو دوام ہے اس واسطے میں نہیں گل کر رہا میں لوگوں نے کہنا اسی تو تواڈے نال ہاں اسی تو تواڈے کم کر رہے ہیں اسی تو تواڈی نوکریاں کر رہے ہیں نوکر نوکر ہی ہوندا نوکر نوکر ہی ہوندا نوکر تو بندہ مطلب چنگا کام کرے تو بندہ مالک غصے ہو جائے اے پھر گل ٹھیک نہیں ہوندی کتے دا کتے نو میں جڑے بار بار ایک نا یہ دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چار ٹنگاڑا میں کتا کیونکہ بھولی اس طرح کا مانا نہیں کتا جڑا نا اس کا لفظی مانا یہ کہ بڑا وفادار ہوں دا ہاں جی بنو کلب پورا ایک قبیلہ ہے بنو کلب دا حضور نے فرمایا وہ شابان آلی رات بنو کلب کے بکریاں دے والوں دے برابر اللہ وہ قبیلہ اتنا سخی سی اس علاقے جو کوئی بندہ گزر جاندہ جانا سن وہ میں مانی کر دے سکتا ہاں بڑے باوفا لوگ تو انہوں پتہ ہے کتیاں دے بارے بھی یہ تاریخیں موجود ہے مالک مقام چھوڑ کے چلے گئے کتہ دروازے تے بیٹھا رہا نال آرے گھر بھی روٹی کھان نہیں گیا اسے پیاسا بھکھا دروازے تے مار گیا اس واسطے کتہ بار بار آلہ حضرت بریلوی بھی کہہ دینا اپنے آپنو جدو گل کرن لگے نا کتے دی باس کرن لگے فتابہ رزوی اچ تے کہن لگے کال آہد و کلاب کال آہد و کلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری فرمایا ہوں آمد رضا کتے دی باس کر لگا اسلام میں کتا کسی دا کوئی مار دے وے راکھواں یا ہلکا کتا مار دے وے یا رکھی آلا کتا مار دے وے تے آلہ حضرت فرما دے ہن آمد رضا کالا احد کلاب الباب نبوی فرمایا حضور دے دروازے دے جڑے کتے بیٹھے ہیں انہیں میں چو ایک آمد رضا بھی ہے ہوں آمد رضا اس دربار دا کتا ہوں اسلام میں کتے دے حکم بیان کرو یارہ تسی یہ بھی جی کرنا اے مطلب سی نا کہ میں با وفا ہاں ہاں جی محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا بھی فتح رضوی موجود ادنا کتا فرمایا حضور کے دربار جتنے کت آج تک کتے ہیں احمد رضا سب سے ادنا کتا ہے کئی نات پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی او جی کت سے کتے کتے آزار پھرتے ہیں تو شایدہ تو بڑا آلہ حضرت پڑھو اس سے لفظ تھی تو قیمت پہی جدو آج تے کہتے ہیں وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جدو مواجہ شریف کے سامنے کہا تو کہہ رہا حضور دیدار چاہی دا حضور نے نہ کرایا فرمایا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا اور تو اس سے کتے عذاب پھرتے جدو اے گل کی تھی تھی حضور سامنے جلوہ کرو اسے لفظ لفظ دیتا قیمت پہی ہوتے تو اس لفظ نے بدل کے پتنی کتے تھے شہدہ تھے فلان تو تینوں کی نے کیا تو حالا حضرت بریلوی نے کہا کہ دربار ہوئی تھی گل کر رہے ہیں کتہ بڑھنا کوئی معمولی بات ہے ہوتے ہیں گلان لوگ کہیں بھی اپنے کوڑو جناب بڑے عاشق رسول مایا کہو امام احمد رضا بریلوی جڑے نا انہا دی گل بڑی ہو رہے میں بزرگاں دیا کشتیاں کران دا شاہ جی قائل کوئی نہیں جی سارے نے اسی اپنی جگہ مننے ہیں لیکن جیڑی گل امام احمد رضا کیتی وہ کسے نہیں کیتی کسے بھی نہیں کیتی چودہ سو سال اتنا بڑا برات استحلال کسے نہیں کیتا فتاوہ رضویہ دے خطبے میں اتنا بڑا برات استعلال چودہ سو سال کسے نہیں کیتا جڑا امام احمد رضا کیتا گال ختم کیوں جی کشتیاں میں قرآن دا قائل کوئی نہیں لیکن گال منو الحمدللہ والفق الاکبر حضرت پیر صاحب اسی کتابہ لے آئے بطور برات استعلال سات نا لے آئے تترہ استعلاحات لے آئے نوے چیزاں برا بطور برات استحلال لے آئے اس برات استحلال مڑے اور سمجھنے واسطے بھی آٹھ سال درس نظامی پڑھنا ضروری تھی سانو ایوی جائل ہو بینٹا بنان دے بھی بڑا ٹائم لگنا مولی بنان دے تو بہت سارا ٹائم لگ تو سان بالکل ہی فارغ سمجھو ایڈی گل بھی کوئی نہیں ہاں جی بالکل اچھی جاننے اے یہ علاحدہ اِسی چپ کر کے راہ ہاں۔ پڑھنا خاتم النبیین بن نہ آئے بندے کو پڑھنا کلو اللہ وحد نہ آوے ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ 46 ਸਾਲ دین ਪੜਿਓ ਜੀ 46 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪੜਦੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕੋ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਛੋੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਤਨਾ ਰਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ حقیقت بات وہ میں دستہ نہیں ہے میں نظر لگ جانے